өтіп бара жатқан ғой кәміри жақ қарай түсесіз направление мынау түркістанға қарай фураның артынан соққанда сөйтіп соққан ғой әкемнің номері фураның артын ұрған и мына ограждениені ұрған ғой ограждениені ұрған хатты да болмаған ограждение түркістан облысының тұрғындары және қонақтары сіздерді жол апаттарының болдырмау мақсатында жол жүру барысында жол жүру ережелерін сақтауды жылдамдықты асырмауды қарсы бағытқа шықпауды қатаң ескертеміз